16 с заводски индекс 36 се произвежда в различните си версии от 1991 до 2000 година. Купето се произвежда от 1993 до 1998 с мощност от 102 конски сили. Двигателят вече е само с ангренажна верига, бензинов 4 цилиндров с обем от около 1600 кубически сантиметра. Поради това е сравнително економичен, около 8 литра на 100 км среден разход. Това е и възможно най-малкият двигател от този модел. При желание би могло да се постави и газова уредба. В духа на BMW двигателя е изключително здрав и с голям ресурс. При условие, че е бил експлуатиран правилно, можем да очакваме вярна служба – Предавателната котия може да бъде автоматична или ръчна, въпреки че автоматичната котия на BMW е доста надежна, имайки предвид годините на производство, ви препоръчваме ръчната предавателна котия от гледна точка на разходи за евентуален ремонт. По въпроса с поддръжката и ремонта, във всяко едно наше видео ще повтарям, че е важно състоянието, в което сме взели автомобила е първоначалната ни инвестиция за отстраняване на установени проблеми. При условие, че притежаваме технически изправен автомобил и го поддържаме и експлуатираме правилно, той ще ни служи дълго време, надежно и безотказно. Ако все пак се, се наложи да ремонтираме своето BMW 316-36, има достатъчен избор от резервни части, нови и втора ръка, на достъпни цени, Важно е да знаем, че някои от частите се различават при различните модификации на BMW 316 E36 за седан, купе, компакт или комби версията. Какво можем да очакваме? Когато говорим за купе BMW 316 E36, по наше мнение, много добре изглеждащ, с две думи красив автомобил, но трябва да не го бъркаме с компакт версията която е също с две врати, но попада в съвсем друг сегмент. Когато говорим за ергономия на шофьорското място, арматурното табло, разположението на уредите и прочие, можем да кажем, че много автомобили, произвеждани след 1998 година, през които се спира от производство последната E36-316 е и им е трудно да достигнат това ниво на ергономичност. Относно екстрите, трябва да се вземе под внимание, че BMW 316 E36 купе, за разлика от седана, е в съвсем друг сегмент и независимо, че това е най-малкият мотор, тук можем да очакваме повече базови екстри, като е стъкла, климатик, лети джанти,